Saluton, cae bonvenon alla Zamenhofa medito numero sestec. Passis do du monatoi ecte nia eco, cun mediti sur la vortoi della iniziatoro de Esperanto. Cae mi decidis, uh, ni diru, uh, comenzi voion cun vii, en la play malfacilan parton de la Zamenhofa penso nome Hilelismo kai Homaranismo. Do mi legos el Hilelismo Homaranismo e o de la tractajoi kai mi legos ie el pagio 30 de kvar la unua la unuan uh, ni diru di finon quiu estis publicigita in januaro 1906. Zamenhof definas iene eh, hilelismon. Serci, ian neutralan fundamenton, sur quiu homoi de malsamae gentoi cae religioi, almena o ciui filoi de saman patruio, povus comunicigiadi inter si pace cae frate, sen reciprocae colisioi, malamo cae mal justezo. Tiu ci neutralan fundamenton presentas la malsupre donitai dogmoi de la hilelismo inter citiloi. Cae poste estas, ni diru, eh, piednoto, cae en la piednoto li diras oni ne devas intermixi la hilelismon cum l'esperantismo. Ambo ideoi estas tre parenza inter si, sed tute ne identai oni pos esti bonega sperantisto kai tamen contra ulo la hilismo. Do, la unu demando esta skial hilismo. Char Zamenhof iam uh, eh, metis en esperanton la internan ideon. Kai do chu ne sufficias? Tio esas unu demando sur kiu mi multe meditis. Eh, tra la iaroi esplorante la Zamenhofan penson, cae mi ne havas definitivan respondon, facte. Cia la parenzo inter la dui deo es exacte la interna ideo. La difino shainas giuste tio. Comunici giadi inter si pace cae frate, cen riproca, reciproca i colisio i malamo cae maliustezzo. Do, en la tiu basa di fino ne estas granda differenzo. Do, mi ne sias bone kial li faris gin, gis ciam mi ne emprofundigis en la afero mem. Kai mi pensas che unu e la causoi estas exacte la pied noto. Zamenhof timis che liai ideoi moralai, politicai, ideoi pri la reformo de la homaro, facte, povus, ani eh, ni diru, mal utili, mal helpi, la disvastigi la disvastigon de esperanto en tiu tempo en tiu malfacila tempo kai do pro tio la umili hesitis kai li changis la difinon kai li revisis la feron multfoje do male al esperanto kiu restis stabila suffice stabila ecte 1887 post estis la reformo propono en 1894 estis la la referendumo sed post la fundamento la fero fixita kai juste unu iaron poste en genevo dum la dua dum la dua um, universala congresso li volis ec starigi hilelisman grupon inter ene de la esperantistaro. Do, resume, la unua medito cion mi proponas sur la existo de hilelismo cae poste humanismo estas ciu ni besonas cin au ne? Cae tiu estas vere malferma demando, char quelc foie eble do Zamenhof mem diris po oni povas esti bonega esperantisto sen eh, kaj esti eĉ kontraŭ ulo de de hilelismo do eh, ni estu malfermaj pri la afero mem. Do, koran dankon pro via atento, gis morgau, kai, kiel ciam, antauen, sen fine.